Depois, depois começamos. Começamos a, começamos. a dedicar. É, maestro. Bem, depois, é pra mim. Aqui estamos ao lado do carioca. Aqui a gente pode falar assim, né? Depois, começamos. Depois, começamos a dedicar dedicar a ognuno di noi, a cada um, um momento no show. Para mostrar, nossa, personalidade. Né? E agora, e agora, o primeiro cantor, o primeiro que vai cantar, o primeiro que vai cantar, signore e signori, Se sou o primeiro a cantar, vocês porque ainda estão no palco. Sorry. Senhoras e senhores, Ignazio. Posso beber um pouco de água? perguntas especiais para mim. Pegou o Mas gostei, gostei. Gostei, E é um momento muito especial, porque muitas pessoas, né, acho que estão perguntando. Será que é você que não fala português, né? Por quê? Por quê? Então, para mim o Brasil é um país muito especial. Sempre foi, mas desde quatro, três anos, né? É, é de verdade importante para mim. Eu gosto muito do Brasil. O Brasil é tem um espaço no meu coração por tudo que eu ingressei aqui, por todas as pessoas importantes para mim que conheci aqui e que foram parte da minha história aqui no Brasil. E, e quando a gente estava consertado meu E eu vi que a gente ia fazer muitos concertos no Brasil. Estava feliz. Estava muito feliz porque assim voltava com o meu quintinho do meu coração. E, e eu estava feliz porque encontrar tantas pessoas que são importantes para pessoas que também Hoje está aqui no concerto e que nunca vem no concerto. Então, queria dedicar essa próxima música a eles, mas também a todo o Brasil, porque o, a coisa mais importante que eu de verdade aprendi aqui é a vontade de viver. Então, essa próxima música para todos vocês.